questa occasione ci sarà un po' di distribuzione di gas soprattutto da parte delle arance, queste piane di Sibari che è Giulia, dov'è Giulia? Eccola qua. Quindi io ho da dare soltanto a un piccolo gas di un paese qua vicino e il resto è qua per la vendita al dettaglio, alla gente così e altrettanto per quanto riguarda arcipelago Siviglia anche loro eh, non hanno ordinazioni, credo. Nelle altre piazze ci sarà ogni volta una situazione differente, sarà sempre differente, piazza per piazza. Ecosud esiste da diversi anni, sono dei produttori di, di della provincia di Reggio Calabria che hanno fondato questa associazione che però ha, ha, diciamo, ha preso una, una, piega diversa da due anni a questa parte. Eh, questa esperienza con i gruppi di acquisto, con le cose, è iniziata l'anno scorso con una campagna che si intitola SOS Rosarno. Le arance vengono proposte ai gas a un prezzo equo ed è l'unica via per riuscire un pochettino, come dire, a cercare di far capire che esiste un'alternativa perché non ci sia lo sfruttamento, sai, nella piana di Gioia Tauro ci sono circa ehm, mille africani che vengono insomma, <laughs> sfruttati. La viera che sono qui o? No, no, è qua, diciamo che è qua e poi... Se aspetti è colpa dell'autista che ha vinto il Eh, eh, eh, proprio eh. lui. Lui, lui, lui Ammazzerei lui. che eh, questa autista. L'autista deve scappare. Ehi! Oh! Dovete mantenere. Il gas non deve essere in qualche modo scalfito dallo sbarco. Anzi. I miei gas vengono qui oggi cioè 10, gas verranno addirittura dove non è stato possibile far venire gli amici di un paio di gas lo andiamo a fare noi, le consegne in un sistema di solidarietà, perché Rosarno mi presterà il furgone per poterlo fare, ma non è che lo sbarco scalcia, anzi se lo, se lo sbarco dovesse in qualche modo sovvertire il rapporto con i gas, io in quanto produttrice e in quanto tra virgolette gassista emotiva avrei dei grossissimi problemi a rapportarmi con lo sbarco. Io questi non li fisco perché ah, vola via. No, no, no, no. Sì, per una struttura non, non, ci sono delle regole fissate, non so dirvi, la regola numero uno del gas, non si parla del gas. <laughs> sì, molto anarchico e quindi eh, ce ne sono alcuni più strutturati con delle regole e altri invece che si incontrano sostanzialmente solo per prendere i prodotti e quindi anche lì c'è molta disparità. A livello di referenti non c'è una struttura gerarchica, non hai un numero da chiamare per qualcosa di specifico. Eh, di solito all'interno del gas c'è una persona che si occupa del produttore della carne, del formaggio, sono tutti diversi, in modo che uno segua sempre il suo filone, sia sempre pronto a eventualmente riferire su eh, cose che non vanno, insomma, monitorare anche, esatto. È lui il responsabile di quel produttore o di quel filone di produzione. Questo capita in molti casi, non in tutti. Ovviamente. Sì, esatto, esatto. Ho seminato il farro, non mi è nato. L'avevo seminato prima che cambiasse il tempo, da aspettare? Ecco. Beh, chi... Chi prima non si poteva seminare, dicembre e gennaio non pioveva mai, il terreno mm. era, duro, duro, duro, duro, duro. Poi abbiamo seminato appena cambiava il tempo, quindi a fine gennaio, e non lo sapeva nessuno che arrivava. 4 ettari e mezzo? Di farlo, <laughs> di farlo, perso. Le choses exécrables. Figurez-vous oh, che arrosamo Des êtres humains vivent dans des maisons abandonnées, sans eau, ni électricité. Aucune condition hygiénique qui puisse permettre à un homme de vivre dans des conditions... C'est inacceptable à l'humanité. Les quelques personnes qui ont la chance d'aller dans des plantations pour euh, pouvoir travailler, pouvoir récolter les oranges et, et les mandarines, vous savez combien ils sont payés Pour 10 à 13 heures de travail, ils ont 15, maximum 30 euros. Imaginez, sans contrat. Quand ils ont besoin de notre argent, nous sommes des hommes. Mais une fois notre argent pris, nous devenons des invisibles. Una adesso ci sono le lucciole, faire une nottata, la gente deve venire in campagna la notte e camminare sui terreni per rendersi conto cosa significa avere un terreno vivo dove la biodiversità a 360 gradi c'è, respira, tu rimani abbagliato. Sì, sì, sì. <clears throat> No, è una domanda in effetti difficile, cioè secondo me il mercato solidale potrebbe essere una conseguenza di un lavoro che ci deve essere prima il lavoro che ci deve essere prima deve essere un lavoro di condivisione. Purtroppo questa è una società che ci tende eh, per la, la, la, la sua organizzazione economica a dividerci più che a unirci, quindi il lavoro va fatto secondo me a monte in cui, nel momento in cui cominciamo un attimino a stare assieme. Il mercato solidale secondo me è una conseguenza di una maturazione di persone che cominciano ad avere mh, concetti che vanno al di là della normale compravendita, della normale eh, portare qualche cosa a disposizione. Altrimenti dici che si minano le basi di un'economia solidale. E rischiamo di, di, di rovinare questa nostra ultima opportunità, perché non ne vedo più. Giancarlo, Vedete chi è quello appunto, se no devo fare mille manovre. Sì, sì, sì. Ma vabbè perché qua la piazza è un po' in irritante, ma in realtà per esempio quelli di Genova a Genova no, c'è una situazione molto complessa, tra cui ci ospitano in un mercatino gli Asci, Liguria e Liguria biologica. Eh, Noi cerchiamo di spaccarci la schiena per fare delle cose di qualità. Mi farebbe piacere alle volte che venisse preso in considerazione, che sovente non ti paghi i contributi, non arrivi in tempo a pagarti le tasse e soltanto fare degli sconti per fare degli sconti lo si fa, noi regaliamo anche la roba, ma dobbiamo sopravvivere, insomma, e quindi non essendo grandi aziende, usando metodi alternativi, eh, se si occupa mano d'opera la si paga eh, regolarmente, insomma, non riesci a vendere a prezzi di discount, quindi solo gas per risparmiare all'acquisto non, non ci interessa. Fare dei mercati a chilometro zero, l'avete sentito nominare, no? senza dare per scontato che debbano essere offerti prodotti naturali e non prodotti fatti con il eh, metodo dell'agricoltura convenzionale, quindi con l'impiego di pesticidi, diserbanti, insetticidi, non ha, non ha nessun valore, che siano a chilometro zero, a chilometri mille, anche se sono dietro l'angolo, fatti con, le, con tutte le porcherie chimiche, sono sempre porcherie che siano zero è meglio prendere un prodotto biologico che abbia fatto qualche chilometro piuttosto che, che nessun chilometro ma solo pesticidi ecco. e purtroppo in agricoltura si usa di tutto e di più, roba che fa anche male alla salute tra non solo all'ambiente se si, pagano, se si paga chi lavora la gente che spende magari un centesimo in più è anche più contenta perché se si sa che si è fatto una cosa de decente. Arrivederci, grazie. Duncan Danca. Duncan Danca. Buone Duncan Danca moi giappa. Buone golo si dingae. <laughs> pensando adesso se possiamo anche un po'... No, io direi che va benissimo che tu parti e anche se parli di questo mondo così del mercato immobiliare eccetera eccetera. Poi magari io gli faccio una domanda, secondo voi le mandarine e le olive cadono dal cielo? Per esempio? Thank you. Poi No, merci, perché non si amico francese, merci. Parla francese. Come va? Qualcuno disavviene cos'è un gas? Tra di voi? C'è qualcuno tra di voi che fa parte di un gas? E, ehm, e praticamente sono un gruppo di persone che si riuniscono e, come ha detto lei, eh, cercherò di trattenere dei rapporti diretti con il consumatore e in questo modo, cioè, eh, comprando in gruppo, ammortizzano i costi e soprattutto sostengono queste iniziative. Bravissimo. Bravissimo. Ciao, bravissimo. bravissimo. eh? Scusa, Fabio. Sì arruolato. che cos'è per noi la filiera corta? La filiera corta è, è, è esattamente l'opposto della grande distribuzione è quello che permette al produttore di mettersi in relazione diretta con il suo consumatore, senza l'intermediazione, che nella grande distribuzione certe volte moltiplica 1, 2, 3, anche 10 volte questa, questa, questo fattore. Senza l'intermediazione il prezzo è un prezzo equo, è un prezzo valutato sui, sui reali costi e sui benefici del consumatore. È chiaro questo concetto? Quindi, cioè, quando voi pagate quell'arancia 1,20 euro, sapete che dentro quell'euro e quell'1,20 ci sono un certo numero di spese, di costi eh, che portano a quel prezzo. Cioè quel prezzo non è il profitto del primo intermediatore, secondo intermediatore, terzo intermediatore, quel prezzo è un prezzo che è il costo dell'acqua per irrigare, il costo di, di Ibren che deve raccogliere e che viene pagato con la, con la paga giusta ed è messo in regola, cioè sono dei costi reali che voi in questo modo potete conoscere. Attraverso la grande distribuzione molta di questa conoscenza si perde ragazzi. E io ti dico che per noi la grande distribuzione organizzata insieme alle, alla PAC, alla politica agricola comunitaria, okay, di fatto strozzano il piccolo produttore agricolo, imponendo prezzi bassissimi, scatenando una guerra tra poveri, dove i penultimi della società si scagliano contro gli ultimi di questo eh, meccanismo economico. Gli ultimi oggi sono i braccianti immigrati, ma 50 anni fa e anche più eravamo noi ragazzi. E contadini che avevano conquistato le terre negli anni 50, nell'immediato dopoguerra, di donne che hanno partorito mentre raccoglievano le olive perché lavoravano fino all'ultimo giorno di gravidanza. Quando abbiamo visto che queste si scagliavano contro gli africani, allora noi abbiamo detto che cosa noi possiamo fare. E allora noi abbiamo deciso di fare un appello ai gruppi di acquisto solidari e di venirci incontro per dire guardate noi facciamo il biologico, ve lo facciamo pagare ad un prezzo molto più basso di quello che tu trovi nella grande distribuzione Rosse sono queste. Lui si chiama Pino, sono rosse, rosse è uno dei produttori, il presidente di una cooperativa eh, che nel percorso di EcoSud, è Njae, eh, un fratello africano, si chiama Njae. Quando è che tornate? eh, non lo so. Da oggi pomeriggio siamo a piazza. Come non lo so, dovete ritornare. Eh, vediamo, vediamo, Per quello che ci riguarda eh, la certificazione è una cosa seria, non si può okay, scherzare. Ci sono delle truffe, abbiamo visto, è successo in passato. Comincia reale così via, una truffa da milioni di euro. Noi no, eh, rischi a, diciamo, a fare qualcosa che non, non, è giusto rischi molto, sia a livello di, di faccia, sia a livello di capire. No, noi eh, diciamo che assumiamo tramite cooperativa e, e quest'anno eh, abbiamo assunto anche i ragazzi, questi ragazzi, non lui personalmente, altri ragazzi. Eh, questo progetto come dicevo che è partiamo da sud, dei ragazzi messi diciamo, a regola tutto, pagati in base al tariffa sindacale e Li assume la cooperativa e poi devo utilizzare i vari soldi. Ah, vai, vai, prendi. Piano, piano. Metti qua, che sei giovane. Deve crescere. Ne devi bere tanto succo d'arancia. Grazie. Come ti chiami? Italo. Italo, bel nome, io mi chiamo Giuseppe. Ce lo cambiamo? Tu ti chiami Giuseppe, io Italo? Vai, vai. Ciao. posto? Praticamente questo mercatino è per, per metà tutto certificato, per metà autocertificato. <laughs> Cioè, nel mercatino abbiamo una biodiversità uguale, perché comunque cioè, se viene uno a portare della verdura, a meno che non la porta dal Messico, io lo so com'è quella verdura. Quindi siamo noi i migliori controllori, quello che voglio dire, collaborando, conoscendoci, quelli che non si vogliono far conoscere già sono un po' a rischio. I nostri poderi sono sempre aperti. Noi tutti i giovedì, nella, nostra, nella rete di piccoli produttori di, di cui vi parlavo prima, tutti i giovedì facciamo incontri poderali a, a girare nei nostri poderi dove ci scambiamo il lavoro tra di noi, però anche sono incontri sempre aperti a, a chi ha voglia di venire a conoscere le nostre realtà e vi garantisco che ogni volta ci sono persone nuove. Ci siamo resi conto che questo poteva diventare eh, una forma proprio da rendere riconoscibile e ripetibile di una nuova certificazione del biologico che è, ehm, necessita però del rapporto tra i produttori e con i consumatori, se no non esiste. Qualsiasi bollino eh, che venga messo su un'etichetta eh, è messo su quell'etichetta per crea creare un plus valore e quindi da, immediatamente appena il, il mercato si accorge di questo plus valore lo farà proprio, come abbiamo visto eh, il biologico. La certificazione del biologico vent'anni fa è stata una conquista dei produttori che ci credevano nel biologico, oggi è diventata una questione di puro marketing. riusciamo a intaccare il quieto vivere che c'è dalle nostre parti e la mentalità mafiosa, allora noi siamo vincenti, perché la mafia non, non può esistere se ci sono eh, cinque famiglie o, o in ogni caso pochissime persone rispetto al resto della popolazione. La mafia esiste perché c'è un appoggio culturale creato ad arte devo dire anche dal, dai governi centrali che si sono succeduti in questi anni, questo tipo di subcultura per sostenere il serbatoio di voti. Davamo fastidio, secondo qualcuno ci avevano ci hanno fatto notare, ci hanno mandato, prima ci hanno fatto un sacco di, di danni alle macchine, mezzi, eccetera, alla fine ci hanno rubato tutti tutti gli animali che avevamo nella stalla e a questo punto per un anno ci siamo un po' pianti addosso, abbiamo cercato di capire cos'era successo e poi invece abbiamo deciso di reagire facendo, eh, mettendo in piedi un milione di euro di, di investimento che è, è nato eh, a miracoli perché abbiamo trovato un sacco di gente che ci ha aiutato, banche che ci hanno finanziato e adesso noi dobbiamo restituire alle banche, <laughs> quindi ragazzi dobbiamo contatti con gas eccetera eccetera perché dobbiamo vendere, dobbiamo eh, vedere di riuscire a venirne un po' fuori. È, veramente una cosa geniale questa del, degli sbarchi in piazza per me, no? perché è veramente un buon modo per, per incontrarci e per fare sinergie. Si sono discussi anche tutti i criteri, cioè quali erano i produttori che dovevano partecipare, eccetera, eccetera. Dovevano essere accreditati da, eh, da gas o da rete o da, da qualcuno, da distretti di economia solidale, eccetera, soprattutto. E i primi produttori che dovevano partecipare dovevano essere proprio quelli che avevano cercato in tutti i modi di, di far di sviluppare la rete del sud. Grazie. l'apice sì, non diventa fuso dimmi l'ordine minimo è la cassetta 30 kg, da 30 kg, minimo è 30 kg, 28 kg esatti gli arrivano a casa. Dico 30 kg che anche cioè, se, tutta la cassetta. Anche se io sto vedendo se troviamo delle convenzioni per il 15 o 20 kg potrebbe essere per la famiglia singola anche passabile. No, io propongo sempre la cassetta. Ma infatti noi poi stimoliamo anche a fare queste cose, eh, dire magari se 2, 3, 5, 10 famiglie, amici eh, si mettono d'accordo. Ehm, noi anche come gruppo facciamo una sorta di, di training per le, le aziende che diciamo vogliono eh, avvicinarsi a questo mondo, per cui eh, li portiamo con noi, gli facciamo vedere quello che facciamo, li facciamo, e vediamo se c'è dall'altra parte una identità di, di, di vedute e magari li assorbiamo all'interno del gruppo. Poi a volte sono interessati soltanto per una questione economica, no? per cui vedi che al momento che c'è da dare anziché da ricevere si tira un po' indietro e quindi quello già è un segnale abbastanza chiaro che non possono entrare a far parte di questo um, settore che basato sulle relazioni, no? per cui se tu fai soltanto una, una bilancia su eh, quanto spendi, quanto guadagni, non va bene. Se sei disposto anche ad investire del, del tempo, delle risorse che non siano soltanto eh, economiche, allora vabbè, di, puoi far parte di questo gruppo. Cioè, è proprio fondamentale, la partecipazione è, alla base, senza partecipazione eh, fai eh, commercio, fai produzione e vendi, è quello che ti pare, ma non fai economia della relazione, non fai economia del noi. che è quello che fate voi. Esattamente, che cerchiamo di fare, insomma. Che poi secondo me la necessità è che tu parli con l'approccio diretto con, con, chi consuma, perciò si, si instaura questo, questo, rapporto tra il produttore e il consumatore e si instaura una, una fiducia. Poi succede anche che il gruppo di acquisto ti viene a trovare in azienda, cioè si, fa, si, fa, un giro e magari insieme a te raccoglie le arance. Cioè, hai questo, questo, rapporto che col tempo acquisti la fiducia. Okay. Poi oggi c'è una giornata perfetta. costituzione. Ah, cioè, va benissimo. Sì, ci scrivono Siamo più contenti quando si costituiscono nuovi gas. Beh, presto siamo una siamo trentina di questo. famiglie ah, già siete tanti. Eh, sì, poi magari nel tempo me ne scemando, questo non lo so, però per adesso siamo entusiasti iniziali. Eh, sì, sì. Ti do anche dei campioni. Grazie. All'importo adesso fatti di abbiamo riunione. Quando avete Sponda sì, anche magari sì, per me eh, fare rete vuol dire innanzitutto aver avuto la possibilità di mettermi in gioco e comunque mettermi in gioco insieme ad altre, ad altre persone, non su un progetto eh, esclusivamente, esclusivamente solo teorico, ma anche nella realtà dei fatti. Eh, quando mh, mm, è partita la nostra esperienza con i gruppi d'acquisto solidale sei anni fa, eh, noi abbiamo avuto una marea di problemi logistici. Il primo problema è stato il problema della comunicazione tra le realtà, far capire far conoscere ai gruppi d'acquisto, che poi sono diventati diciamo, nostri amici, la, mm, la far comprendere l'essenza della realtà quotidiana, che voleva dire eh, organizzare la raccolta, guardare in cielo per vedere se oggi piove o no, vedere quanto, quanto dura eh, bene o male il momento di, di, di vento eh, o altro e comunque condividere l'imprevisto sia da parte nostra che da parte dei gruppi d'acquisto. Per la campagna lì per SOS Rosarno hanno usato le mie, che farle salire da Rosarno su a Cosenza diveniva più, più dispendioso, allora Arturo e Nino sono venuti appunto da me in azienda, ci siamo messi d'accordo e mi hanno fatto partecipare mm, anche con loro appunto alla campagna Basta Mubasta SOS Caprari. Il mio Pinocchio fragile parente artigianale di ordini costruiti su scala industriale di me non farà mai un cavaliere del lavoro io sono un'altra razza, San Bambarolo. Lasci questa canzone. La libertà si conquista in primo luogo eh, attraverso l'autodeterminazione alimentare. Insomma, di, di, saltare a pie pari i, i canali di distribuzione di massa è un atto sovversivo. C'è quasi freddo, guarda. un vasetto di acciughe. Un vasetto di, 50. Cioè, la forma migliore secondo me è proprio questa di essere in forma diretta in zone bellissime come parchi, piazze, perché la piazza è, è diciamo, vivere alla piazza secondo me è la nuova politica che si bisogna fare e, e quindi è indovinato. chiaramente con il terremoto c'è stato un forte processo di disgregazione, ma il gas eh, è riuscito comunque a portare avanti le sue attività e l'attività principale che eh, dal terremoto in poi eh, svolge è eh, organizzare dei mercati contadini nelle aree dei piani case, nuovi quartieri abitativi costruiti per tutte le persone che hanno avuto la casa completamente inagibile. Eh, tutte queste aree sono state costruite senza la realizzazione di servizi. Allora eh, le mm, signore del gas hanno deciso di portare il mercato contadino locale in queste aree. E questo è stato un forte stimolo perché eh si parlava di difficoltà eh, di reperire eh, ortaggi, comunque materiale del territorio e tutto quanto e soprattutto difficoltà dei produttori che non avevano possibilità più, eh, mancando i luoghi tradizionali di mercato, eh, questa piazza era uno dei luoghi tradizionali di mercato, eh, c'era difficoltà per farsi ritrovare ai propri clienti, quindi in questa maniera eh, c'è stato il primo passo e quindi un gruppo anche abbastanza numeroso di persone che sono messe insieme per andare a ritrovare i propri produttori. nel resto d'Italia eh, c'è questa idea di mangiare a chilometro zero, noi cominciamo a trovare ad avere difficoltà a trovare produttori molto molto vicini a noi, oltre che per il clima, proprio perché è stato consumato molto territorio agricolo. E eh, trovare un terreno in affitto, in vendita assolutamente, ma trovare un terreno in affitto per gli agricoltori è difficile. Si affittano per magazzini, per eh, casette di legno, ma non per gli agricoltori. lesquels producteurs sont, sont confrontés à deux problèmes. I produttori sono quindi, si trovano di fronte a due problemi. Le prix des agrumes n'a aucune valeur. Il prezzo degli agrumi è praticamente nullo, non hanno alcun valore. Donc, que fait-il? Quindi cosa fanno? Il abandonne ses champs. Il abandonne ses champs. Eh, abbandonano questo campo. Ou il exploite se trabaja. Ah, ok, mi dicono di fare un po' di silenzio altrimenti si sente il rimbombo. Io di tutto questo, di questo di questa carovana, come, come l'abbiamo definita, di produttori del sud che stanno portando avanti questo progetto sono quella eh, un po' più critica sono sempre quella che poi si pone dei dubbi su, su come vanno le cose e sui passi che si stanno facendo. Riconosco che questo progetto ha una grandissima potenzialità, però ancora non è stato, non è stato eh, percepito bene da, dalle realtà che dovevano aderire in modo convinto e con entusiasmo. Devo scusarmi da parte dei produttori perché oggi non siamo qui con le arance, con i mandarini, con le clementine, perché ovviamente eh, ogni impresa si misura poi con la praticabilità eh, perché insomma ci sono state delle perdite consistenti partecipando a questi sbarchi in piazza eh, che erano pre prevedibili e giuste perché non è come dice giustamente Cristiana l'obiettivo economico immediato quello che muove nell'aderire a questa iniziativa e c'è, eh, torno al discorso di rompere il circuito chiuso dell'economia solidale che fino ad oggi è visto da molti come una nicchia di lusso, fasce di consumo borghesi che si permettono, perché se lo possono permettere, il consumi ad alto costo e eh, salvarsi così la buona coscienza. Te lo puoi permettere tu, io che non ho i soldi manco per fare la spesa al discount, figura se posso comprare. Spesso io faccio la provocazione e mi autodenuncio dicendo io vorrei essere una, una produttrice e, e un datore di lavoro sano, il sistema me lo impedisce perché la manodopera continua ad essere gestita, la grossa manodopera continua ad essere gestita sempre da cooperative intermediarie. Io pago il giusto prezzo, ma già so che, quel, che dei, dei, dei soldi che io do al centesimo, cioè i centesimi che io do al chilo, non verranno dati a quei lavoratori, i contributi non li verranno riconosciuti. O l'accetto o sono fuori dal sistema, diversamente io non, non posso fare se non cercare di costruire reti et de persone qui fanno la même modalité Nous vivons cette situation. Or, nous sommes les 50-80% de l'agriculture dans, dans ce pays. On ne peut pas parler d'agriculture sans parler de travailleurs de brachants. Alors, il est toujours question de producteurs et de consommateurs. Nous, les brachants, nous sommes des invisibles, des oubliés. Noi braccianti siamo degli invisibili, dei dimenticati. Ma perché? È la realtà dei fatti, che anche chi vorrebbe, anche il più onesto, non riesce spesso a eh, rispettare come si dovrebbe il lavoratore. Ma allo stesso tempo siamo a, di, a fianco dei braccianti contro tutti, buoni e cattivi, che non li pagano quanto devono. Non so a voi se capita che i lavoratori si fanno licenziare, assumere perché altrimenti perdono disoccupazione, malattie e indennità. Cioè, da me succede, anche quelli che lavorano l'intero anno con me, che sono ben pagati, retribuiti direttamente da me, ma sono i primi che mi mettono in difficoltà perché se non li licenzio e non li riassumo quando dicono loro, mi dicono vattene a lavorare tu la tua terra. A noi non è capitato, non Beati voi, raga, presentatemeli, mandatemeli, cioè non sto scherzando, se qualcuno è disposto da altre parti, mandatemeli, perché io non ne, non ne trovo, non ne trovo. Eh, una cosa che magari a me non piace molto e comunque è stato anche scritto proprio nel, nel promuovere gli sbarchi in piazza, però a me, a me personalmente non mi trovava d'accordo, io non l'avrei scritto, e che sembra, e questo lo pensano sia al sud, molte persone, sia al sud che al nord, che sembra che dal sud debba arrivare solo la produzione e dal nord invece debba arrivare solo il consumo, cioè questa cosa secondo me è folle, eppure ingiusta, cioè anche se faccio una rete di economia solidale, però una parte sola produce, una parte sola acquista, non, vuol dire che non abbiamo risolto molte invece contraddizioni e secondo me tra l'altro più si riduce la scala più può funzionare, e quindi infatti per esempio anche a Ragusa eh, noi col, col gruppo d'acquisto eh, adesso abbiamo, abbiamo il giovedì la distribuzione normale, e poi il lunedì facciamo un mercatino. La cosa bella in questo mercatino eh, le stesse persone sono quasi sempre sia produttori che consumatori. Se aveste maggiormente lavorato sul territorio per coinvolgere negli sbarchi in piazza altre realtà circostanti, la pedana diventavano due, le due diventavano quattro e diventava più possibile o con la riela o con altri mezzi locali, capito? Questa è la chiave eh, di volta. Poi, Solo che noi abbiamo iniziato, le energie sono quelle che abbiamo sono, iniziato certo. da un anno e otto mesi, cioè, Mm, siamo in pochi, eh, cioè qui mi ritrovo da solo per esempio qui a Firenze e Siena, mentre dovevamo essere almeno in tre, però quelli siamo, quindi ci misuriamo con le forze che abbiamo sono tutti contenti che c'è stato perché ha comunque animato, ha stimolato, però il problema è un po' di... Eh, cercare di ottenere il massimo di risultato con quelle energie. Se ieri a Firenze eh, fossero passate 50.000 persone no? e avessero introiettato l'idea dell'economia solidale, dell'economia altre che proponiamo, cioè, lì diventa un'operazione un che coinvolge proprio tutti, no? la popolazione. questo vuole essere. Dieci camion ci devono essere veramente in piazza essendo stato tanti anni a nord Italia, non conoscevo più a nessuno a Catania. Allora ci siamo appoggiati a qualche amico. Dopo un annetto che mi ero trasferito a Catania è arrivata questa cosa. Buono, boh, tutto a posto, non mi posso lamentare. Che azienda è quella confiscata, che gliel'hanno tolta alla mafia. Mo ce l'ha in mano la finanza, lì lo Stato, non so bene. Non mi posso lamentare perché ti trattano bene, gentili, garbati, va. No, sai, stile... Ah, fai qua, vai da, pompe. Hai capito? No, eh, me lo gestisco io il lavoro, hai capito? È diverso. È Diverso. Cortesia e simpatia dicono così, sarà vero, no, per dirlo. <laughs> Come te lo sei meritato ma facendo il mio lavoro nel miglior dei modi possibile, senza andare lì a strillare, andare, eh, ma che non c'è nessuno. Metto lì piano piano. Capisco la situazione, no? D'altronde è il mio lavoro, se non lo faccio io chi lo fa? Chiamo a quarto della piazza. No, ma noi siamo abituati bene. Quando questi prodotti, quelli che vedi, hanno la faccia di chi li fa, acquisiscono un valore molto superiore. Il momento è difficile perché la crisi economica c'è ed è vero, però è anche vero che sta crescendo un bisogno di, mm, di personalità, un bisogno di, di approfondire certe conoscenze, un bisogno del fatto che di essere sicuri che un prodotto abbia certe caratteristiche perché devo spendere dei soldi, voglio essere sicuro di quello che spendere. I gas ci chiedono, come dire, mm, informazioni, hanno voglia di sapere, hanno voglia di vedere. Trasparenza? Non solo trasparenza e di quello che io gli posso dire, ma ritorno un pochino all'argomento che si diceva un pochino all'inizio, Sauro, il fatto che quando io ho avuto i gas a casa eh, eh, c'è stato un salto culturale, hanno detto hai visto come si fa questa cosa? Hanno detto in fondo hai visto quanto costa fare questa cosa? Guarda, te lo metto che non rosolino, eh? Sì, sì. Il prezzo diciamo, è un percorso solidale, vede... cioè sia da parte nostra che da parte anche del produttore, cioè non è che il produttore no, non ci cioè, cerca eh, andarsi incontro, cioè, capire cifre, anche no? un prodotto biologico costa di più, ma io sì, lo so, <laughs> non si vede, eh. però beh, la frutta, eh. eh, eh. No, abbiamo una mailing list, <laughs> cioè la nostra rete è quella cosa lì, lì. quindi vedersi e mandarsi 250.000 mail. Ma niente di strutturato. No, coordinarsi è stato impegnativo, questo va Coordinarsi sì, è stato impegnativo, ma d'altra parte eh, si è dovuto mettere insieme anche mentalità e, e, e modi di pensare che comunque sono diversi uno da un altro, però abbiamo fatto uno sforzo, uno sforzo grosso per riuscire anche a eh, pensare tutti, diciamo un po', eh, seguire le stesse linee. Insomma, ecco. Eh, per, Però non, poi, per non parlare della, de, della, della de, del fatto che noi non avevamo ancora mai, mai fatto. fatto. niente del genere a Siena. Per questo ci siamo anche un pochino appoggiati a quelli che sono stati gli eventi precedenti a noi. bolla. Anche mandarini. Eh, se li sono scordati perché non ci sono già da due spedizioni. Non sono in bolla però. Non sono in bolla. A me no. Sono cinque da tavola. Ah, non lo so, eh, perché io non l'ho fatto usare. Però ce l'aveva qualcuno. No, questa banca in generale con i formaggi, le uova, la pasta, sapere, aver conosciuto da dove vengono è molto diverso è una tavola più bandita. Qua ci sono anche le impronte dei cosi. Grazie. Adesso dovremo fare un'assemblea in, eh, in, primavera per accogliere eh, nuovi ingressi e anche per vedere come vogliamo strutturarci, eh, se vogliamo darci una struttura o meno, se eh, i gas eh, vogliono eh, sentirsi in rete con dei coordinatori o se preferiscono sentirsi in rete solo come comunicazione, se vogliono avere una rete che sia anche rappresentanza in, un, in qualche modo o se questa cosa ancora non è abbastanza matura. Buona parte degli sbarchi in piazza nascono da eh, siciliani a Bergamo, o a Genova o a Firenze e così via e nascono da quella cornificazione a cui accennava prima Laura, perché quando Laura all'inizio della campagna scorsa mi ha detto noi acquisteremo, abbiamo deciso di fare un acquisto, gli acquisti alternandoli tra voi ed Equosud, chiaramente dal punto di vista eh, aziendale è un danno perché poi loro sono un intergasse forte, quindi costituiscono un pezzo importante diciamo, del nostro fatturato sono alcuni produttori che dicono i gas sono peggio della finanza perché quando vengono vanno a scavare, voglio a chiedere perché, per come, ma insomma, eccetera. Il gas non vede benissimo un produttore che cresce troppo, come numero di gas serviti, come espansione, eccetera. Cioè la crescita individuale, diciamo, no? mentre se cresce allargando la rete o eh, favorendo la crescita di altre reti, allora eh, ovviamente è un discorso diverso che poi ciascuno deve poter camminare con le proprie gambe. Però cominciò a maturare il seme dell'idea di eh, fare qualcosa per portare a conoscenza di una più vasta opinione pubblica il significato di quello che stiamo facendo e quindi eh, allargare la torta riducendo le fette. Io sto partendo, <laughs> sto cambiando. <laughs> diffondere il virus del, dello sviluppo sostenibile che già subito adesso eh, migliora, migliora, la qualità della vita per chi, per chi vi è coinvolto, sia un produttore sia un consumatore. Parlo di un modo di stare insieme, di un modo di produrre che è più gratificante perché quando vendi a qualcuno che conosci che può, ti dice quanto apprezza il tuo prodotto, è una cosa molto più gratificante, è più gratificante sapere che la tua attività ha un valore collettivo anche perché eh, mantiene il territorio, perché lo difende. Eh, è, anche divertente perché noi realizziamo anche un altro modo di vivere il nostro territorio, di attraversarlo, facciamo feste, cerchiamo di invadere lo spazio è più bello e questa è la contaminazione. Praticarlo e fare vedere come è più bello e tirare riprendersi la gente è l'unico modo per riprendersi anche il territorio e allargare la nostra cerchia, come una macchia d'olio, quello è il nostro tentativo. Di perfili, di per, sì, sì, per casa. Ascolta, mettevo qualcosa perché sto mettendo via? Certo. Dai, sì. vieni su al volo allora. Sì. Ci pensi tu Paolo a fare. Ok, dai. Barato, barato, Questo? Fino a quanto pesa? Questa 10. Eh, Dai, comunque sono più di 14. ti devo la No, no, no. La cassetta te la devo? no, No. Grazie. Ciao, grazie a voi. Ciao. Ciao. Sì, poi... Ok. Quello lì? Allora.